Josma Garcia, pinakilig na naman ng mga kababaihan sa TikTok. Matapos niyang sayawin ang Tip Fine Woman na trending ngayon sa TikTok. Umani agad ito ng 25.1 million views sa loob lamang ng halos dalawang araw at may heart-like ito na umabot sa 3.9 millions at yung nag-add to click favorites ay halos umabot sa 118,000 at nag-share nito na umabot sa 78,000. Si Joshua Garcia ay mayroon 6.5 million TikTok followers. Talaga nga namang inaabangan ng mga followers niya ang post niya sa TikTok dahil bihira lamang ito mag-post sa nasabing apps at kahit nga mga tagaibang bansa ay talagang nahuhumaling sa kanya dahil na rin sa karumpuhan na taglay ng aktor. Kung nagustuhan niyo po ang video ko for today, please do like, share, and leave a comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone and see you again on my next vlog. Bye-bye! I don't wanna say anything Cause if I do, I might say the wrong words Oh no So keep my mouth